नमस्कार sir thank you so much sir thank you sir पूरी टीम गजब किया है है थैंक यू सर सर आपकी बहुत दुआई थी सर हमारे साथ थैंक यू सर आवाज थोड़ी सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए थैंक यू सर बिल्कुल sir thank you sir thank you sir मैं दे दूंगा सर आठ पंद्रह अगस्त मिल रहे हैं मैंने सबको बुलाया है जरूर सर हाँ जी सर है साथ में है सर जी सर नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद सर उसने आ, उस दिन आपने जो प्रोत्साहन दिया था ये उसी का कमाल है जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपका और मोदी जी मेरे साथ में जी मेरे साथ में चीफ कोच भी है ग्राहम रीत आप उनसे अगर बात करना जी जी लीजिए हेलो सर I hope कोई I hope कोई match made you Check this out. It's fantastic, huh? that <laughs> they have. Uh, thank you. It, it is. It was. Uh, it's so good to see. It's so good yeah. for India, huh? Yeah. yeah. Thank you, sir. Thank you. And, and, and sir, sir, your your words, your words the other day after the semi-final were fantastic and very inspirational to us. Thank you. Your, your, your hard work is giving a result. Thank you. Your team spirit is giving a result. Yeah, definitely. Yes. And we feel proud. Yeah, that's good. Thank you. Okay. बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रणाम सर